hari udah berbeda Bisika bantang mesti nangis Mesti berjaga-jaga diri sebilik lawan virus corona Thank you. bukit ngerekai dunia Sebab duduk di kedai kopi buntang petang bumi janggau kerusi Duduk serumpuk bebala mayu Dia tu jarak patut dijaga Corona SOP Cara penghidup barunya diadat Aram sampah kita mutus igi penyakit Awak ke corona boleh dihapus Musik Tujuh cara nuci jarinya di atas Berkena ke pemampu muanya di penelebak Pemerasi dirinya menjadi ketunjang Dikena mutuska jangkitan corona Corona, corona, oh corona Corona, oh corona, corona